اهلا بكم بقناه كريزي كيرز انا اسمي منى انا انا انا ملك ويوم الفيديو انه راح نشوفكم اكثر النشاطات اللي قام نعملها بوقت الكورونا واذا ضيق خلقكم تقدرون تعملون كم واحد منهم وراح نعمل انترفيو صغير عن ملك وعماد انت ايش قد عمرك آه، أربعة انت ايش قد عمرك سن اي هاي اثنين عمرها عماد ايش كنت حاب تعمل؟ العب كرة وماما تطبخ لي محشي وألعب طابة وألعب ويب وألعب بلاي ستيشن وألعب سلة تحب بسكليتك؟ تحب تطلع بالبسكليت؟ إيه لا بدي هاي كل شيء؟ اوكي انت ايش كنت تعملين؟ آه نشكيت ايه انا ما فهمت كلمة بس ما تستغربون بشي نوم ملك ولا لا؟ ايه سكوبي ام هب يزن تحب يزن يزن هو قر... قيا... قرايبنا تحبه تحب تلعب معه اي بي سي دو إيه. والله ما قالت ولا كلمة حتى أنا ما فهمت عليها بي سي دو طيب اوكي هاي كل شيء طيب وراح نبلش بالفيديو يعين عليها ما قامت تصيبها مين الو أيوه. انا ما عادش حق وقف تمشي بعد عم اضربه

沙拉子。

Mm-hmm. صغيرة أنا أحمر صح 一滴。 people. Cool. How cool me. I love it. Tamam. أريد أو تمام ست uh, eh, gay. Yeah. Into the draw for that. Mama ini abni, mama, mama ini abni, mama ini abni, nahar

انشر ضحكتي